Alors, je me suis installée là avec mon micro-corgue, mon sampleur, ma table de mixage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un beat tout simple dans mon sampleur. Je joue un accompagnement avec le micro-corgue et je chante avec du delay c'est dans le but euh, de chercher des idées, de composer des trucs et euh, de filmer le résultat de ce que je trouverai comme idée ce soir et de le poster sur Instagram. Bon, je dis pas que je vais le filmer ce soir parce que comme vous voyez, la lumière est pas ouf euh, <laughs> parce que c'est la nuit, hein, n'est-ce pas je vais essayer de vous jouer ce que j'ai trouvé comme idée là pour l'instant. Laissez passer le soir en rêvant du lendemain comme un autre échappatoire. comme s'il n'en était rien. Je n'ai rien perdu sur le chemin. Il n'y a rien à voir. Ah, ah, ah, je sais pas, là peut-être je vais faire. Bref, je sais pas. Je sais pas, j'avais trouvé un truc tout à l'heure, mais là, je m'en souviens plus. Bah, je vais euh, filmer ça demain. Enfin, je vais le continuer, le filmer demain et le poster sur Instagram, sûrement. C'est pas sûr à 100%, mais bon.